这个喝完吗？这是 cranberry。这杯颜色更好看呀。Cheers。Cheers。啊，这个味道我好久没闻了。恭喜你。好香啊。我们 celebrate。嘿嘿。